وتحمس بها الجيل وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجيل وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة الله الله الله ثبت وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلان انصر على جمعنا جمعين